क्रिकेट टीम के दुखों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है विश्व कप से तो बाहर हुए ही अब उनके अहम खिलाड़ी के कोच का भी निधन हो गया है खबर मिली है कि विश्व कप फाइनल के सुपर ओवर में जैसे ही जिमी निशम ने छक्का मारा उनके कोच को हार्ट अटैक आ गया अस्पताल ले गए जहां आज उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया उनकी बेटी लियोनी ने बताया कि जैसे ही पापा निशाम ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का मारा पापा की तबीयत खराब हो गई हम उन्हें अस्पताल ले गए जहां डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा पाए विश्व कप के शोर में यह खबर कहीं दब गई थी लेकिन अब जब निशान को पता चला तो उन्होंने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी है उन्होंने कहा कि देव गार्डन मेरे हाई स्कूल शिक्षक कोच और दोस्त हैं उन्हें इस खेल से बहुत प्यार था उन्होंने मुझे खेल की बारीकी सिखाई है मैं भाग्यशाली रहा कि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला भगवान आपकी आत्मा को शांति दे काश मैं आपके लिए विश्व कप की ट्रॉफी ला पाता निशाम के सर ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें सराहा जा रहा है कोच की बेटी लियोनी ने कहा कि इस श्रद्धांजलि से मेरे पिता को बहुत शांति मिलेगी उनके शिष्य ने पूरी कोशिश की लेकिन न्यूजीलैंड को नहीं जीता पाए देव गार्डन ने निशाम के अलावा लोग की फर्ग्यूसन और मिचेल सेंटनर को